6, 12 anos. Ja, weiß ja Gott, es hat das wie Und ich da lebe da budu ali nisu kao mi Weiß ja gore kao tim Al kad negde vidiš šesticu ti znaj da to je lit 21 gore sada svi Oni htjeli bi da budu ali nisu kao mi 21 gore kao tim Al kad negdje vidiš šesticu ti znaj da to ja. ne Šestica gore, al ovo nije Toronto Ovo nije UVU, nego samo je ovo Jedan broj, dva broje, ne treba mi ni slovo Sam većinu što mi slijedi, ovo nije mi novo 21 gang, ispred nje glinja je šest Ja pokušavam da sebi stvorim najvišu svijest Grinam noću bez srca, heartless kokan Kanye West Desetka nasa, mi smo ti the best of the best Ovdje sve što radiš dođe posao Biznis, vrtim ovaj flot kad sam došao Striptiz, dugo za malo pozna bi ostao Easy, idi ti mi nisi dobro došao Kisni, igram za sebe, kontam da ne treba kruna Kad skontaš naše scene, to ti je stolica Trula da ova igrica je šakvi, vi bili biste red pijuna Ne ide mi matematika, na mene ne računaj 21 gore sada svi oni htjeli bi da budu, ali nisu kao mi 21 gore kao tim Al kad negdje vidiš česticu ti znaj da to je li 21 gore sada svi Oni htjeli bi da budu, ali nisu kao mi 21 gore kao tim Al kad negdje vidiš šesticu ti znaj da to ne li Tek sada shvataju stanje, tek sada shvataju ko sam Na ruci dižem tu šesticu, mala govori sam Ne konzumiram zelenu, mogu normalan stvarati U ostalom previše novca čekam je da ga zaradim ja, ja samo gledam svoja posla Debili hazaju zeleno misle da su popaj Nikad nikom nije dosta Štopaj dvije godine i da bit ću rockstar Zovi me Klinja Balašević jer ja vas ne volim Deset kana sa širimo sve poput te Ju, oni to ne mogu da prebole Ti što me ne vole, vole se s drugim što me ne vole i ja sam skonto jako bitnih stvari mnoštvo Uspeš kad pratiš intuiciju, to je prosto Pisao u osnovnoj koda da deda mi je tolsto Ja sa sobom i sa mnom u studiju, sve to trojstvo 21 gore sada svi, šest oni htjeli bi da budu, ali nisu kao mi 21 gore kao tim Al kad negdje vidiš česticu ti znaj da to ne li 21 gore sada svi Oni htjeli bi da budu, ali nisu kao mi 21 gore kao tim Al kad negdje vidiš česticu ti znaj da to ne li Al kad negde vidiš šesticu ti znaj da to je lit